হেল্ল' কি খবৰ আপোনালোকৰ আজি মই গৈ আছোঁ বৰদুমচাৰ অন্তৰ্গত এক নম মহংগত বিহু উৰাবলৈ তো আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু অলপ দীঘল হ'ব ভিডিঅ'টো কিন্তু আপোনালোকে চাই আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ ওলাই অহাৰ পিছতে এতিয়া মানে ইয়াত কি কয় ইয়াত স্কুলখন আছে এক নম মহং জিতপুৰা স্কুল ত' তালৈ যাবলৈ গোটেইবোৰে ৰেডি হৈ আছে এতিয়া মানে সৰু সৰু ল'ৰাবোৰহে আহি আছে সেইকাৰণে কি কয় ডাঙৰখিনিয়ে মানে পদ তৰিব লাগিব তো পদ তৰিব মানে আমি সৰুখিনিয়ে নাজানো সেইকাৰণে ডাঙৰখিনিয়ে স্কুলত কেনেধৰণৰ পদ তৰিব লাগে বা আমুকত ক'ত কেনেকৈ পদ তৰিব লাগে তো সিহঁতি জানে তো সিহঁতি এয়া চাওক আৰু এতিয়া হৈছে জয়ধ্বনি জয়ধ্বনি দিয়াৰ পাছতে গোটেইবোৰ মানে হালি জালি মানে হাল জাৰি পতৰি হাল জালি নাচিব হালি জালি মাৰিব তো সেইখিনি দেখাইছোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে শেষৰ ফালে অলপ ভাল আছে আৰু কিছু এটা এণ্টাৰটেইনমেণ্টো আছে একদম এইবাৰ মজা লাগিব এয়া জয়ধ্বনি দি হৈ গ'ল ইয়াৰ পাছতে একদম পূৰা হালি জালি হৈ যাব হালি জালিৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব একদম ধুনীয়া ধুনীয়া ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীবোৰ দেখি পাব তো অলপ পিছত দেখি আছোঁ ইয়াত হুঁচৰি মৰা হৈ যাব হুঁচৰি নহয় ইয়াত মানে পথ চত গাই হৈ যাব হৈ যোৱাৰ পিছতে ডাইৰেক্ট আপোনালোকক দুখাম ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী মহং গাঁৱৰ ধুনীয়া ছোৱালী আৰু বেলেগ গাঁও আলহী ডেকা ল'ৰাবোৰ মানে দেখাম তো চাই থাকিব গোৱা মেলা শেষ হোৱাৰ পাছত সেৱা লোৱা সেৱা লোৱাৰ পিছতে আমি কি কয় ওলাই আহিম ওলাই আহি আমি তাইক যাম হেৰিত যাম কি কয় তাইক ফিল্ডত যাম ফিল্ডত যোৱাৰ পাছতে আমি নাচনীবোৰক নামঘৰলৈ বুলি লৈ যাম এই দাদা মজা সুৰ যাওক আপোনালোকে গৈ আপোনালোকে গৈ থাকক আমি মই অলপ পিছত গৈ আছোঁ ভিডিঅ'খিনি কৰি লওঁ তাৰপিছত এই আমাৰ মহং গাঁও এই মোক বাইদেউ বাইদেউ কি হৈছে আপোনাৰ সেই হাঁহিবই নাজানে যে আপুনি হেত এনেকৈ নহ'লে নহ'ব নহয় কি যে হ'ব আৰু দেই থেত থেত থেত চাক কিখন হৈছে এই নাচিব এই বাইদেউ বাইদেউজনীয়ে অকল নাচিবহে জানে তাতকেইটা চাফাইচোন তথাপিও নেহা যে কেলে বাৰু এই কাইদে এই কাইদে কি মোবাইলটোকে নচাইছোঁ এই নকবি আঁতৰ কেমেৰা নচলিব এই আহি দে তাৰ কেইটা উলিয়া দে কি কৰে কি কৰে খোৱাই যেনেকৈ কি কি উলিয়াই দে তাৰ কেইটা সেনেকৈ কৰে পিছত এখন নকওঁ দে হ'ব দে কি কৰোঁ চোন যে আগতে গৈ থাক তো ভিউৱাৰ্ছ আপোনালোকে দেখি থাকিলে যে ইমান আগৰ ভিডিঅ' কেইটা দেখিলে আগৰ মানে আগৰ কি কয় আগৰ সময়খন দেখিলে যে কেনেকৈ ধৰণে কি কি নিয়ম নীতি পালন কৰি আহিছে তো ইয়াৰ পিছতো কিছুমান নীতি নিয়ম আছে তো সেইবোৰো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো চাই থকা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে শেষত এটা মজাৰ মানে মজা মজা লাগিব ছোৱালী নাই ল'ৰা বেছি ল'ৰা সংখ্যাটো বেছি আছে তো ছোৱালীবোৰ ছোৱালী ইমান এটা অন্ত পৰিল ইয়াৰ পাছতে ল'ৰা চাওক সৌ দীঘলীয়া কিমান দীঘল ল'ৰা বেছি আহিলে কাৰণ সৰু সৰু ভাইটি ভনীবিলাক আহিছে তো সেইকাৰণে মানে ল'ৰাটো বেছি দেখাইছে তো আমি এতিয়া নামঘৰত প্ৰৱেশ কৰিম এতিয়া নামঘৰত মানুহবোৰে চাই আছে তো নামঘৰ বাহিৰ ভিতৰলৈ নাযায় কিন্তু বাহিৰৰ পৰা চাই থাকিব মানুহবোৰে তো মই এতিয়া মাছত সোমাব চাম কিন্তু সুধি ল'ম ডাঙৰ মানুহ বয়োজ্যেষ্ঠ দাদাসকলক বা দতাসকলক অৰ্থাৎ ককাই ককাহঁতক তো সুধি মেলি মই ভিতৰত যদি কি কয় ছোৱালীখিনি ভিতৰত সোমাবলৈ মোক কোৱা নাই ইতিমধ্যে মোক এজন দাদাই ক'লে আৰু তাত নোসোমাওঁ বাৰু এতিয়া মই ভিডিঅ' অলপ কিছু কিছু ইয়াৰ পৰা দেখাম তাৰপিছত তাৰপিছত যিখিনি ভিডিঅ' ছোৱালী নচোৱাব বা আলহী ডেকা হ'লে যিবোৰ নচোৱাবহি ন আমাৰ গাঁৱৰ মহং গাঁৱৰ ছোৱালীবোৰক তো সেইখিনি চাইহে আপোনালোকে বেছি আমোদ পাব তো কি কি কৰিলোঁ চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো এতিয়া কি কয় ল'ৰাখিনি এক চাইডে আৰু ছোৱালীখিনি এক চাইডে হৈছে চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ একদম এটা চাৰ্কুল অৰ্থাৎ ঘূৰণীয়া বৃত্ত আকাৰত পূৰা দুই চাইডে ঘূৰিছে ছোৱালীবোৰে মাত্ৰ ছোৱালীবোৰকে তাৰিফ কৰি নাথাকোঁ ল'ৰাবোৰো ভালকৈ ঘূৰিছে হয়তো ল'ৰাবোৰে কি কয় কমেণ্টত বেয়া বেয়াকো ক'ব পাৰে বেয়াকৈ মানে এইটো এইটো বেয়া কৰা নাই দেই বেলেগ বেয়া মানে ৰহ আমাৰ হৈও এনেকৈ ক'লে ন এনেকৈ ক'ব যে সেইটো কাৰণে এইটো কথা কৈছোঁ তো এইফালে ককাহঁতে কি কয় হেৰি কি কয় চাহপানী খাই আছে চাহপানী খোৱাৰ পিছতে এতিয়া পথ চথ তৰি শেষ হৈ গ'ল তো শেষ হোৱাৰ পাছতে আমি ওলাই গৈছোঁ এতিয়া ফিল্ডলৈ ফিল্ডলৈ ফিল্ডৰ মানে যিখন মুকলি আছে মুকলি ঠাইলৈ ওলাই যাম আৰু তাত ডেকাসকলে ৱেট কৰি অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ যে কি কয় কেতিয়া আহিব মহংগা ছোৱালী কেতিয়া আহিব কেতিয়া চাব পাম কেতিয়া নচাব পাম কেতিয়া চাক চাকচনি গোবৰত সিহঁতৰ কঁকাল ভাঙিব পাম তো এনেকুৱা কি কয় নাচনত কঁকাল পাক লগাই দিম তো এনেকুৱাবোৰ কথা ভাবি আছে চাগে তো আমি সেইকাৰণে সোনকালে লৈ যাব লাগিব কাৰণ বতৰটো সিমান প্ৰতিকূল নহয় তো তাৰ বতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অলপ জল্দি জলদি কৰিব চাইছে গাঁৱৰ কি কয় বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলে বা দাদাসকলে ডাঙৰ ডাঙৰ লোকসকলে তো আচলতে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰোঁতে মানে গাঁৱৰ লোকসকলে হ'লে এইটো কথা কৈছিলে যে মোক কেতিয়াও হেৰি নকৰিবা দেই স্কিপ নকৰিবা বা স্কিপ বেছিকৈ মানে কাটি নিদিবা চ' সকলোকে তুলি দিবা এইটো কথা ভাবিছিলোঁ কাৰণ আৰু এটা কাৰণ আছে বেছিকৈ বেছিকৈ সময়ো দিব নোৱাৰিম কাৰণ আপোনালোকে জানে যে কি কয় ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া হ'লে মানুহবোৰে চ' চাই আমনি পায় ত' সেইকাৰণে মানে কমেণ্টত আহে ইমান দীঘল হৈছে মোক এনেকৈ তেনেকৈ আৰু এইটো কথা হয়ো কি কয় বেছি দীঘল হ'লে মানে চাবলৈও বেয়া বা আমনি লাগেগৈ ত' সৰু মানে দহ মিনিট পোন্ধৰ মিনিট সেনেকৈ পাৰে কিন্তু বিছ ত্ৰিছ মিনিট হৈ যায় ত' এইবোৰ বেয়া হয় মই বেছিকৈ মানে দহ মিনিটৰ ওপৰে দিওঁ তো আজি বিহুতো সকলোৱে বা কি কয় নিজকে মই উঠিছোঁনে নাই বা সি নে নাই এইটো এইটো চাব বিচাৰে তো সেইকাৰণে মানে কি ক'ম আৰু জানিছে চাগে কি তো এতিয়া নামঘৰৰ পৰা আহি হৈ গ'ল মই আছোঁ সোমাজত ৰখি আছোঁ ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে তো নামঘৰৰ পৰা আহি হৈ যোৱাৰ পিছতে এতিয়া ছোৱালীবোৰ ঘূৰিছে আৰু ঘূৰাৰ পিছত একগোট কৰি কি কয় ডেকা হ'লক এটা সেৱা কৰিব তো সেৱাটো আপোনালোকে চাই থাকিব সেৱাটো কেনেধৰণৰ কি ধৰণে কৰে তো এতিয়া ছোৱালীখিনি গ্ৰুপ ফটো ল'লে গ্ৰুপ ফটো এটা ল'লে মুখতো স্পষ্টকৈ নোলাইছে তো এফালে আমাৰ দেউৰীকাই কেমেৰা কৰি আছে pandêmica. তাৰপিছত এফালে গোটেইবোৰ ৰখি আছে কাৰণ এতিয়া যিবোৰ ডেকাসকল আলহীসকলে নচোৱাব আহিছে নহয় ডেকাসকলে বেলেগ গাঁৱৰ পৰা আলহী ডেকাসকলে তো সিহঁতক এটা তামোল দি এতিয়া কি কয় এতিয়া ফটো মাৰি দিছে অলপ পিছত এটা তামোল দিব তামোল দিয়াৰ পাছতে সিহঁতে মানে কি কৰিব এতিয়া বিহুখন লৈ যোৱা এনেকৈ এনেকৈ এনেকৈ কিবা এটা ক'ব আৰু কি কি কয় মই নাজানো যদিহে আপোনালোকে জানে তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাব মোক আৰু আহি পালে আমাৰ এম এল এ বৰদুমচাৰ মহংগাঁৱৰ বাসিন্দা হয় কিন্তু বৰদুমচাত থাকে তো এটা গ্ৰুপ ফটো লোৱাৰ পাছতে হৈ যাব গ্ৰুপ ফটো লোৱাৰ পাছতে লোৱাৰ পাছতে তো এতিয়া

আৰু এটা চিন্তা নোহোৱাকে জয় জয় মমকে ক'ব পৰা হ'ব লাগিব সুধি পাতাকে দেই যদি কৈ দে কি পাম তেনেকে নাম লাগে নিজ ভালকে হ'ব লাগে হাঁহি ধেমালিকে যাব লাগে নহয় না এখাই হ' কিন্তু পাই থাকিম ন তাই যাব লাগে আৰু এতিয়া এইফালে আমাৰ দাদাসকলে কেমেৰা কৰি আছে এইফালে আমাৰ দেউৰী দাদা কেমেৰা কৰি আছে তো এই ছোৱালীখিনিক অলপ পিছতে ডেকাসকলক নোচোৱাবলৈ দি দিব তো দিছে আৰু তামোল পাণ এতিয়া হৈ গ'ল এতিয়া কিবা এটা ক'ব দুই এষাৰ আগবঢ়াব যিহেতু আজি বিহুৰ অন্তিম দিন ওলোৱা হৈছে গতিকে আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব লাগে হৈছে আৰু চাৰ্কল আপুনি এইটোৱে দুই অঁ অ ভাল লাগিছে আমাৰ মৰাং যিহেতু জনগোষ্ঠীৰ আজি মানে নিয়ম অনুসৰি আমাৰ যিহেতু বিহু বিহু উৰুৱা কাৰ্যসূচী আজি চলিছে গোটেই গাঁৱৰ ডেকা গাভৰুৱে আজি ইয়াত আমাৰ জাতিগত যি সাজ পোছাক সাজ পোছাক পৰিধান কৰি নামঘৰৰ নিয়ম আৰু এইবোৰ মানে হুঁচৰি গাই গোটেইবোৰে এতিয়া ডেকা জীয়ৰী ফূৰ্তি কৰিছে আচলতে আলহী ল'ৰাবোৰ ইয়াত আহিছে আৰু তেওঁলোকে আমাৰ গাঁৱৰ ছোৱালীবোৰক নচুৱাইছে এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ খুব ভাল লাগিছে ধন্যবাদ ডেকা ল'ৰা আহিছে নাই আপোনাৰ বহুত ভাল এটা পৰিৱেশ আজি আমাৰ আমাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত মৰাণ বিহুখন আজি শেষ হৈছে সামৰণি পৰিছে আমি খুব এটা আনন্দ মুখ কৰিবলৈ আমি বিহু কথা সামৰণি মাৰিব লৈছোঁ আৰু আমি সকলো সহায় কামনা কৰিছোঁ আৰু আলহী ডেকালাবিলাক আমাৰ যিবিলাক স্থানীয় যিবিলাক গাভৰু গাভৰুসমূহ নচলাব নচাই পেলাই আমি ঠিক অলপ সময় আমি বিহু কথা সামৰণি মাৰিম এটা ভাল এটা পৰিৱেশত বতৰো ভাল আমি আশা ৰাখিছোঁ ভাল ভাল ধৰণে বিহুখন সামৰণি কৰিব ধন্যবাদ ধন্যবাদ থাকিল আপোনাৰ ভেল ভেল সময়কণ দিয়াৰ কাৰণে ছোৱালীবোৰে চাকচনী ক'ৰবাত গীতৰ তালে তালে নাচি আছে তো চাকচনীও নচাইছে এনেকৈ এনেকৈতো মই গাই পোৱা নাই কিন্তু তাৰ লগতে গাই পাইছোঁ তো হয় আপোনালোকে নিৰীক্ষণ ৰচনা পাবলৈ আজি বিহু হোৱা হৈছে তো বিহু আজি অন্তিম দিন আজি গোটেই পৰিৱেশ এটা আমোলমৰাই গৈছে গতিকে গোটেই সকলো দেখা থাকিম গতিকে আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি আছে বিহু আছে একদম মহংগাঁও বহুত ভৰি ইমান দেখা জৰুৰী আজি সঁচাকৈ বহুত এটা ভাল আছে আবেগৰ কথা আপোনাৰ যিহেতু বছৰ বিহুটি যাবগৈ আজিৰ পৰা আজিৰ পৰা আৰু বিহু নাথাকিব লাগিব গতিকে বহুত ভাল লাগিছে বহুত মজা বহুত ভাল লাগিছে ফেন্সয় ধন্যবাদ থাকিল আপোনাৰ ভালে লাগিছে আজি প্ৰতিক্ৰিয়া কি আপোনাৰ কোনে কোনে আহিছে জনাব যদিহে ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে তেনেহ'লে ক'ৰ পৰা আহিছিলে এইটো কমেণ্টত জনাব যদিহে আকৌ ক'ৰবাত বিহু ওলাব আছে তেনেহ'লে কমেণ্টৰ যোগেদি জনাই দিব আমি যাম হয় হয় হ'ব দিব বৰটকা সেইটো আপোনালোকে বহুতে নাজানে বৰটকা এইফালে কেমেৰাবেট বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহবোৰ আহি আছে ত' কোন কোন গাঁৱৰ পৰা কিমান আহিছে এইটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ত' ইহঁতি আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছে এবাৰ সুধি চাব পৰা যায় ত' ক'ৰ পৰা আহিছে মই সুধিবলগীয়া আছে ক'ৰ পৰা আহিছা ক'ৰ পৰা আহিছা হা অঁ সিহঁতি ঢোলাখোৰৰ পৰা আহিছে তো ইয়াত নচা আছে মাত্ৰ চাৰিজনী

গ্ৰুপতে সুধি আছো তো হয়তো আমাৰ দাদা আপোনালোকে গম পাইছে গম পাইছে প্ৰত্যেক বছৰে যেনেকৈ প্ৰত্যেক বছৰে যেনেকৈ যোৱা বছৰ দুবছৰ পুৰণা ধৰণে অকল বিহু গোৱাটো বিহু গোৱা বিহুৱা নহয় ধৰণে আগতে মানে প্ৰতিটো বছৰে কৰি আহে প্ৰতিটো বছৰে কৰি আহে কাৰণে ইমানটো হেৰি কৰা হয় নাচি নাচি আছে এইফালে নাচি আছে নাচি নাচ আছে ছোৱালী মাজত নিমাই নচাকৈ আপোনালোকে হয়তো দেখা নাই

然后上面还有红蜻蜓，红蜻蜓，不好意思，红蜻蜓，红蜻蜓。 আপুনি তুমি আপুনি তুমি আপুনি এইফালে আমাৰ হুলস্থুল ইবাই আছে ভাল লাগিছে না বেয়া লাগিছে আচ্ছা বেয়া লাগিছে চব একদম মেকআপ হয়তো কেতিয়াবা এনেকুৱা পৰিস্থিতি হয় চাৰিটাই কেতিয়াবা শিক্ষা ৰৈ তাৰপৰা আছিলে মানে খোলা খোলাকৈ নাচি আছিলে প্ৰত্যেকটো সাত আঠজন এজন গোটৰ গোটৰ মানুহে লগ হৈছিলে আজি বিহু আছে তো আপোনাৰ অঁ এইটো নাম্বাৰ চাবিহে আছে বাইকৰ চাবি কি চাবি টি ভি এছৰ হয় মিন্দা হয় তো আপোনালোকে ভালকৈ চাই লওক এইটো যদি আপোনালোকে হেৰাইছে কমেণ্ট কৰিব কিমানটা বজা পালেহি আমি পাঁচটা পাঁচ ইহঁতে কালি ইহঁতে কালি পৰহি আহিছিলে তো আজিও আহিছে তো ইহঁতে বেলেগ কোনো নহয় মামাৰ ল'ৰা হয় আৰু আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে অঁ মই আছোঁ মই এখন গাঁৱৰে তো মই এখন গাঁৱৰে বাসিন্দা হয় হয়তো কি ক'ম আজি বিহু উৰা ওলাইছে অন্তিম দিন আজি অন্তিম দিন নহয় একেবাৰে শেষেই আজি তো অহা বছৰলৈ যদি আপোনালোকে আহিব বিচাৰে তেনেহ'লে আহিব মহংগাত ভাল লাগে তো আপোনালোকে সকলোকে চেনেলো আছে মোৰ ৰচুকা ব্লগ কেজে মৰাণ হয় আপোনালোকে যদি এনেকুৱা সৰু সৰু ইউটিউবাৰ যদি আপোনালোকে দেখে তেনেহ'লে আপোনালোকে সহায় কৰিব এইটো কাৰণ সহায়ৰ অবিহনে উঠি যোৱাটো বা আগবাঢ়ি যোৱাটো অসম্ভৱ গতিকে ধন্যবাদ মহাদেৱ ইয়ালৈ নিচিপানী কৌপাতনী কৌপাতনী কৌপাতনী পাইছে কৌপাতনী হয় আমাৰ মামা ঘৰ বৌ কেইজনীমান আছে তো বৌ কেইজনী আহিছে সকলোৱে ফিল্ডৰ পৰা আহি নামঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছে প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত ইহঁতে হাঁহ কাঢ়িব লাগিব হাঁহ মানে হৈছে অৰ্থাৎ সেৱা সেৱা লোৱাৰ পিছত ইহঁতে সকলোৱে ঘৰা ঘৰাঘৰি যাবলৈ ঘৰাঘৰিয়ে যাব এইটো কিছুমান নিয়ম থাকে নীতি নিয়মবোৰ কৰাৰ পাছত সকলোৱে যাব বুলি ভাবিছোঁ তো এফালে আছে আমাৰ ভাগিন আগলৈ আহি দিব এইফালে হ'লে আগলৈ আহি যাব আগলৈ গোটেইবোৰ নাচনি এতিয়ালৈকে কথা বতৰাত ব্যস্ত হৈ আছে সকলোবোৰ অহা বছৰ বিহুত সকলো ছোৱালীয়ে ৰঙা ব্লাউজ আৰু বগা যি যি পৰিধান কৰিব লাগে মৰাণ জনগোষ্ঠীতে সেইটোৱে পৰিধান কৰিব লাগে মৰাণ গামোচা পৰাপক্ষে ল'ব পাৰিলে ভাল হয় অঁ মৰাণ গামোচা ল'ব পাৰিলে ভাল হয় আমি মৰাণ গামোচা পৰা নাই বহুত কথা প্ৰতিজন ল'ৰাই এখন এখন গামোচা মৰাণ গামোচা পৰিধান কৰাটোৱে আচল ভাল কথা এটা মোৰ মৰাণ গামোচা সঁচাকৈ নিজৰ সাজপাৰ পিন্ধিলে সঁচাকৈ ভাল লাগে তো এতিয়া এইখিনি চাউল হৈছে এইখিনি যেতিয়াব বিহু কি কয় হাই সেৱা কৰাৰ পিছত এইখিনি যেতিয়াব তো এয়া কি কয় হৈ গৈছে এওঁ চাউল চাউল খাইছে তো এইখিনি চাউলখিনি তো এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে নিজৰ জাতিৰ সাজপাৰ কেতিয়াও বেলেগ মানে এযোৰ ঠাইত অন্য এযোৰ পিন্ধি যাব নালাগে কাৰণ বেলেগ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াতো বহুত কিবা কিবি হৈ থাকে তো সেইবোৰ সেইবোৰ কি আৰু গম পাইছে চাগে কি হ'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে এতিয়া হৈ গ'ল সেৱা কৰা হৈ গ'ল এতিয়া সকলোবোৰ ঘূৰা ঘূৰি যাব এতিয়া এতিয়া কোন পলাই কোন নপলাই কোনে ছোৱালী ধৰি নিয়াতো এইটো পিছতহে গম পোৱা যাব তো এতিয়া বাটো চাইছোঁ কিছু ডেকা ল'ৰা ৰখি আছে ডেকা ল'ৰাবোৰে হয়তো ছোৱালী নিবৰ কাৰণে ৰখি আছে হয়তো কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ ঘৰ আলহী যাবৰ কাৰণে ৰখি আছে তো হয়তো কাৰোবাক অপেক্ষা কৰি আছে যে ছোৱালীজনী ঘৰৰ পৰা এনেকৈ পলাই আহিব তো আমি লৈ যাম তো ভিতৰতে ইমানটো সমাপ্ত কৰিলোঁ যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব subscribe, share and comment like.